Hola! ¡Qué fe! Nosotros son niños que van a clase en el finca Cinqueta. El forman seis escuelas en seis lugares de la comarca Sobrano. Las Puñas, Bielsa, ¡Saravillos! Plan, San Juan de Plan y Chiste. En nuestros coles poden estudiar aragonés de nuestros lugares. El maestro una mica escrava final. Solo una mica! Bueno, y hay que se le va el cap demasiado. Igual he listo que pasan también. Alá, no te pases, no lleva tanto. Aparte de eso, cada año vienen abundantes maestros nuevos. Así es que cada curso toca cambiar las trazas de aprender. Pero nosotros también les enseñamos en nuestro rincón del Pirineo. Eh, como en todos expuestos, Aquí hay un paso de todas. ¿Que no te lo creíes? Pues mirad, mirad. ¿Quién se en la puerta abierta? Ningún, ya cerrada. Pero si esto parece invierno. Ay, ay, ay, aquí tenemos las andadas es decir? El chelera no puede bastar otro. ¡Qué caloriza! Con este verano y esas temperaturas en Saravillo divan a bullir. Es ni nos eran escanabasteados ni ante nevar ganas de chugar. Uf, aquí no se puede estar. No tengo ganas de cosas. Me se ocurre que podríamos ir a la piscina a bañarnos. Eso sí que sí. Así las que emprendió Carata a la piscina a capuzarse un rato. Cuando daban buen rato en el agua y eran bien a se empecipió a sentir un fredor que taqué. ¿Pero qué es esto? ¿A que nos cae de la tronada? Una tronada no, pero un nevazo sí que sí. De rapiconté, el cielo se metió negro como la boca del lobo y en a caer unos cardones granitos. Esto era trucao. Ya podemos conectar casa. ¿Pero qué lle pasando? ¿El calentamiento global que va llegado de golpe? ¿Una ciclochénesis explosiva? ¿El fenómeno del nino? ¿La nina? ¿No? La explicación era en la freda. Alí en una espluga he y hibernando del raichelera. Aquella caloriza le va despertarse y era muy carrañoso. Mamá mía, qué caloriza. Así no puedo estar tapado con el rizuelo y el cobertor. Se miró el despertador y vio que en cara le quedaba el par de mil años hasta despertarse tadir a troballar. Pues si no puedo dormirme, ve que voy a tener que meter en marcha el aire acondicionado para refrescarnos. Ya puedo gritar al señor Cardón para que me ayude. El señor Cardón encallera coflao dormido. Ahí se nos despertaba ni un terrentrí. Ala, levántate, me tienes que ayudarme a meter en marcha el aire. May, déjame dormir un poco más. ¿Que juegas yo el a la vez sí que salió a escape de la cama, que sabeba la mala pacha que tenía el rechelera cuando no eva dormió bien. Marchón da las espuma de estar. Yo no sé por qué me tienes que gritar. No hay más que apretar un botón para meter el aire acondicionado. Ya sabes que yo, uso de las nuevas tecnologías, no me han chocado aire. Ya me vengo negro de hacer marchar esos abanicos con que mira, más en llegarlo ya cambió la temperatura. Al café se metió a 30 grados bajo cero. Ahora sí que va buen estar. Ya pueden tornar a chetar. Pero estos palafos trans se van dejando todas las lucanas de las esplugas subiertas y peralí allí toda la fredor cada data y fuera. De aquí que se nevando per toda la valle. Entre mi instante en Saravillo es ninos eran en casa en Celebrius de la fredor. ¿Qué podemos ver Están aquí, no aguantes. Y si miramos de danza al estorache, en otros puestos continúa la calor. Tiene que estar bien la cosa de aquí. Metedos la zamarra y íbamos a salir a investigar. Total, que siguió en el aire tras haber la venida. Al rato de esnavesar Caratalmón, y vio un yermo plen de muñecos de niño. ¡Qué polius! Yo también quiero fe un pero cuando se iban a meter en Fallena les cayó una tala pisada de bolas de nieve, y eran es muñecos que tenían vida propia. Estoy en cosas de brusas, escape, corre! Total que escapó como podían y continuó la marcha. A la fin, llegó un Talafreda y vio en la entrada espuga del Richelera. Sin pensárselo dos veces se metió en cara adentro. Alí se trobó en todo el chandrillo. La Freda aquí con el aire acondicionado. ¡Despertad, patracos! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mai, déjame dormir un poco más. ¿Quise buscarlos? Con el rey Chelera, el señor Odrenium y este y el señor Cardón, el niño Nosotros somos los que fan las cheleras hasta que salgan las niñas perpetuas y las lindas en ¿Y a quién se le ocurre meter el aire acondicionado y dejar las ventanas abiertas? Menudo estrapaluzo que hay montón de fuera. Uy, perdón, ni me había dado cuenta. Cosa, ya no izquierdo volando. Bueno, ya y todo solucionó. Ya puedes tornar a dormir lo que querrías. ¡Adiós! ¡Adiós, planta fuerte! Es se entornó en tal lugar y el señor Cardón y el rey Chelera se chetón a través. En cara les quedaba tiempo a a levantarse y a hacer la siguiente acción. es calla, babol, que no dejas dormir. ¡Uy! perdón. Una noche de luna plena, esos hombres lobo van a comenzar a actular tafer una reunión. Los zombies van salir de esforicons y se van a meter a espiar tabiller que acordaban. A la fin, es hombres lobo es van pillar. El mainate de hombres lobo va a decir Tancadlos en las niñas gascholas hasta que no escapen. Esperad, si nos deis en libertad, seremos nuestro Y si quieres, les podéis ayudar a hacer lo que decís. Invadir plan. De acuerdo, os dejaré libres y dentro de una semana la tu de luna acudirán aquí. Con que así nos van a hacer. A la semana siguiente van a quedar otra vez a charrar. En estas que dos minas que venían de las piscinas van a sentir voces. Amagadas de zaga de un buiso, se van a enterar de todo lo que planeaban aquellos galupans. Hasta que que marchar a contarles las naciones. Corre, corre! Entre mis tanto, charraban los hombres lobos y zombies. No sé por qué tienes la idea de invadir este lugar tan chico. Solo con que nos vengan se pisarán de mí. ¿Por qué no aguantan a Insa que llevas, gran? Jamuaco, porque tendrían que marchar pata a un buen trozo. A más se Sachen en casos más miedosos. Y si no callas, te cerrarán las garcholas hasta que te pudriscas. Véteme que una de las ninas se va a trobar con el pai suyo. ¡Pai! ¡Tienen que marchar! hombres lobos quieren invadirnos. Vaya, pero qué fatezas dices. Si no nos creéis, bien a Vielo. El país se va a quedar tieso cuando va a trobarse semejante colla. A escape va a tornar tal lugar. ¿Qué? ¿Y te metixes de la tuya filla al grabacín? Cal está pamplau. No, tenéis que creerme. Si no marchan luego de aquí, nos lo alcanzarán Stormich y hombres lobo. Pero la chen del lugar no va a hacer caso, asinas que hombres y toda la familia van a emprender cara a tal puerto a pasar a Francia. Y le decía a la filla suya. Pero pues no me creí cuando se entrepuden con los hombres lobo, y escafilarán. yo me Pames a la playa. Adiós. Pues yo tengo que hacer muchísimos deberes. vez cuatro niños que se decían Jerón, Valeria, Pedro y Samuel. Les he tocado un viaje a Pineta a Viroya de Cabo. Hemos ganado el concurso. ¡Bien, bien! ¿Cómo vamos a pasar? ¡Qué guay! Pero los cuatro borches no sabían se meteban. Al día siguiente, marchó lenta la casa al se agüespedaba. La verdad era que aquel puesto no pintaba ni bien. Pues la mansión no es como la foto. y es vieja. es como una casa del terror. <laughs> no digas partida, Samuel. Entró en la casa y el al mayordombre de la ciudad. Hola, bienvenidos a la mansión de Pineta. Ahora os levaré a suyos cuartos. Esta es la suya, don Samuel. Gracias, ahora me prestaré para cenar. Esta y la suya, don Pedro. Gracias, ¿a qué hora es ya la cena? A las 10 en punto. Vale, allí seré. Esta es la suya, doña Valeria. Gracias. Esta es la suya, señor Quirón. Vale, muchísimas gracias. No hay de qué. Es cuatro niños vais solen a cenar, e pues como eran escamallatos del viaje, en en a dormir. Al rato se sintió un chilo. ¡Ah, socorro! ¿Qué te pasa? ¡No sé qué tengo en el pelo. ¡Y una araña! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya te la quitamos, no te apures. No más a se tornaron para la cama pero al rato se sintieron unos esbullegaizos. Jerón se levantó a Villel que lleva en el recibidor. ¡Ah! ¡Un esqueleto bailando el me tocando el piano! A escape marchó a gritar a sus amigos. ¡Acabo de enviar un esqueleto bailando a ¡Qué espanto! Esta casa goza, está encantada. Vamos a despertar a Samuel. A la vez, Bayol entra al cuarto de Samuel a escala. ¡Samuel Andrés! No veigo. Aquí no hay, eh. tendremos que mirarlo por la casa. Y se envallaren sin mirar en el excusato del cuarto, que astillera Samuel, un puesto aunque no iba a estar guaire, porque en el espiello amanecieron unas palabras. ¡Ah! Entre mis tanto, es altos niños llegan tondeando por la mansión sin trobar. Cubre esa puerta. Ya sabré puesto que nos queda prendido. Espantados de tot, emprendieron las escaleras cara abajo. En el recibidor se entrepuzoren con Samuel, que en cara le duraba el espanto. No te lo que me ha pasado en el excusa. A nosotros casi nos encaza un zombie. Esta casa lleva el dedo. En Isas, que se sintió una puerta que se abría. escapar. ¡Tenemos esta casa a fuego! Es ninos marchó en no se en en mansión mansión. Se van escapar de una buena. Qué pena que se hayan marchado tan luego. No sabe lo que se han ja! <laughs> positivo. Ya puedes sentarte. Lleva una vez un lugar que se decía Chistén. Allí vivía el doctor Matután, un hombre que se dedicaba a experimentos sin sustancia. La zaguera cosa que ve en y eran unas piruletas con gusto a churetas y unos carambelos con gusto a godillos. Sin que se dasen en cuenta, las va a meter en la botiga del lugar. Los niños dalí que llenan laminerizos que pudieran bandir a comprarne, y ches gustos tan rarizos les chocaban abundante. Mmm, ¡Son buenísimas! Lo que no sabían era que eixes lamins de estar pesados. Los van van encetar escarambelos y las piruletas y escapes se van a trobar mal. Cuando se van a carrer dar cuenta, se van a tornar en zombis y en onsos chavalines Volen a la gente del lugar. Total, que cuando foteaban un mueso a Belún, también se tornaban zombis. Por suerte, debajo de la fuente era el cuartel secreto de la Agencia de Inteligencia. Machine este el informe de la situación. Y hay una invasión de zombies en el lugar. Y cada vez en sale más. Entre mis tanto, el doctor Matután ya era viendo todo lo que habían provocado los suyos lamins. Ja, ja, ja, ja, con esta caterva de zombies y onsos chavalins conquistaré el sobrarbe. El doctor va a meter un chip de control mental a todos los monstruos y va a comenzar la invasión del lugar siguiente, San Juan. Las espías tereban que febe la cosa taparalo. Oye, Ángel, responsable de todo esto. Buenas caras Google. Y así nos va hacer. A escape van trobar l'adreça del laboratorio secreto del doctor Matutan, talí que van a esnavesar. Se van meter en una espluga fosca de tot. No abren que ha no troban cosa. Y data de que no han llegado. De rapiconte se van trobar rodillas de zombis mandados pelón o chavalín. ¡Es las y que se tornen zombies. A pueden escapar, pero tío! Van salir tan escopetías que no les van a seguir el paso. Cuando ya ni han podido a cegar, van pararse. Pero cuando van querer darse en cuenta, van viese agazapias en un cepo electrónico. Em faré brincar con la mía pistola Van continua que es pasadizos basta que van a trobar la sala de control. Alighiera al doctor Matután al garaje. No podréis con yo, rendijos. Ahora verás si pueden con tu toma sin El doctor ya no les va a dar más matre. A la vez van a mirar ese ordenador para poder controlar a zombis zombies son sus chavalins y que no fesen más mal. Cuando va a despertar el doctor Matután le va a preguntar ¿Cómo pueden tornar a todos personas? No calmas que escoscarlos bien con agua y jabón. es que las dos espías van a insufrinar a los monstruos con las suyas pistolas de agua. Eh, pues qué ha pasado, no me acuerdo de cosa. En medio de aquel trafuque, el doctor Matután va a escapar. Bueno, ya han hecho la falla. Ahora ya torna toda la normalidad caldrá prenderse unas vacancias. Las nuestras protagonistas se las van ganado, pero en el puesto de la selva de San Juan y Eva Belún que igual no piensa lo mismo. Tornaré a hacer de las mías, ja ja ja ja ja. semana que viene. Aguarda que ahora fanchetara estos borches. Plenezos la almuerzo y salimos to recreo. mi otra hermana ha estado toda la noche canturriando entre que dormía. ¡Qué qué Chiqueta, no sé cómo la aguantas. Las mensajes no hay quien entienda. no sé qué me pasa, pero tengo una soñada todo el día. Ay, yo me formo todo otro suelo como si me tocasen en continuo. ¿Qué les pasa a estos? No quieren jugar a cosa. Véstelo, mira. Imos a las nuestras y ya se les pasará. Un día de noches por la autopista o cantante Andrés. Cuando llegó a Manichón dos mensajes que se decían torche y marco. Hola tíos, ¿qué haces? ¿Qué quieres tomar? Yo un whisky. Yo un mojito. Marchando un whisky y un mojito. Méteme un litro de Coca-Cola. Cuando Sara le dio a Andrés un litro de Coca-Cola, se fue de escape a cantar. ¡Uh, ¡Borina! Marcos y Churches en Pijolón. marchón por la autopista caminando. De y yo en una luminaria. ¡Que viene el sol! ¡Que ya una luz! Una zagalastra que se decía María también iba caminando por la autopista de la ciudad. Cuando pilló a Marcos y a Choche, se tornó un extraño animal, un Marchó el volarciando y salvó a Choche y Marcos. Merci! ¿La pasado? No es estado cosa, solo una gambiadeta tape el aire. ¡Ja, ja, ja, Marcos, George y María se fallaron amigos. Chorche se enamoró de María y a Marcos le fregó a camarera de la discoteca. rodilla siguió en a través de la discoteca. Marcos le dijo las a Chorche. Tío, cada vez me choca más Sara. Y Marcos le pidió salir a Sara. Sara, ¿quieres salir con yo? No. Entre mis tanto, George era pensando cómo enamorar a María. Tío, no se me ocurre cosa para enamorar a María. A ah, yo ya me han dicho que no, y María cuenta que te dirá lo mismo. Tienlo por seguro. Siente, ¿y si usamos estar a las tías y nos unimos a Zoria? En la vida te voy a decir que no a eso. me país que falta y eso de estar puntual se ve que he pecado. Laura! Present! David! Present! Joel! Present! Mario! Ya el sabe yo, pues cosa que le va a caer otro punto negativo. A este paso va a hacer el récord mundial. maestra! ¡Llegas tarde! Un día de verano que los niños de San Juan se aburriban, Juan va a darles una idea. Van a hacer unos castillos de arena. Así nos van a hacer. Entre tantos chugaban, Chordón va bien, ve la cosa. Mira que he trovado. Chuan, un mapa. País el mapa del tesoro buenas escalo. precisan un submarino para salir de aquí. Yo estaré el capitán. estaré estaréis Pero estos borches no se van a enterar que ni va a más que se va a dar cuenta del mapa. Mmm, y se mapa lo he visto en antes. Yo, el Capitán lo robaré el tesoro. Entre mis tantos, los niños van a meterse a trabajar tierra. Venga, Joan, van a coger seis modo. Con cuatro ferranchos y cuatro tablas van a trapacear un submarino en un volado. Ya he presto, ¿qué nombre le meteré? Le diré en Trucheta primer. Al suyo servicio. Venga, puyaz todos. Cinco, 0. ¡A la aventura! A escape van a sin que esta carta a salía al más. Una horetas después... Pues. Mira, ya hay un gorjoli. Harás cuenta que se nos va a llevar. ¡Ah! van carrer va compta, el revoltín se'ls va llevar tan sabeu. En són? No sé. Ja sé que el mapa t'havia. Mira, Zagals, allà hi ve l'un. Bona pregunta-li. Hola, ¿sabéis en són? Se en la isla Cahuaca. Jo estava aquí 12 anys mirant el tesoro i encara no l'he trobat. Pues nosaltres bona escalo agora. Nos bona separar. Lisa con yo y a Babol con Chorbón. Vale, nosotros vamos para aquí, vosotros por aquí. Adiós. Horas Y Descansaba aún, solo una miqueta. Para el no descansar. Y sin darse cuenta, se va a hacer una entrestapa. Al rato se va a sentir un estrapalucio. ¿Qué ya hizo? El tesoro será cayó. ¡Salid de aquí! que ha visto con a a robots. A prisa, Entre mis tantos, la traco ya no he probado cosa. Así no vont agarra a cabo, nunca veré ni se teso. Mira, así vienen Chordón y Ababoli, y les engalzan un robots. corre monta al submarino. Pero el capitán también marchaba con un submarino. No tenés escapatoria. Repatans, des misiles. A la orden, capitán. El capitán Pifolo va a salir bien mocao, pero cara va a poder fugir. mis tanto, es nuestros protagonistas van a llegar a la X que marcaba el mapa. Bonas garra para Villes si y y tesoro. Aquí ya iba la caixa. hola la Y plena oro. son ricos. Y así nos va a estar como se van a tornar millonarios los niños de San Juan. ¿Vais que ya torna? Ya te puedes preparar, pobre. Después ya charlaré con la tuya, Mai la suya mesa! Voy a replegar el troballo que tenéis que feta al fin de semana. es que no le han puesto fe. ¿Cómo que no le han puesto fe? Sí, es que van a venir un aliens y nos van a gazapiar. Ya lo que me faltaba per ¿No tenéis vergüenza? Pero sí es verdad. Calla, babón. Sos castigados un mes sin recreo. Y era una vez en San Juan que es niños y eran chugando en el parque bien contentos. ¿Buena chuga a fútbol? ¡Sí! De rapiconté, una huembra graniza va a tapar el cielo de San Juan. ¡Osma, ya se ha hecho de noche! Pues sí que son bien, ya no pueden chugar más. Mirad tanto. Y yo, y yo, y yo que llegué. ¡Un ovni! ¡Qué mole! En ellas que un rayo de luz se va a tragar a las cinco y es va a abducir dentro de la extraña nave. Van a zancar y cuando es van a y eran dentro de una cápsula transparente. van de ellos un ejército de extraterrestres y el suyo Mairal es miraba atento. De zaga de la capa suya va a aparecer una alienígena chicot que le va a Sansonia ve la cosa a la orilla. ¡Ah! ¿Qué son estos! La cápsula de Irene se va a abrir y la va a meter de cara a la pared. Un de extraterrestres le va a disparar con una pistola láser. ¿Pero qué le haces a Irene? Irene escasamente se teneba y se le va a meter un mal color. Parecía que ya era enferma, pero abrió huellos las minutas se le van como las de una gripia. Entornaba la vuestra amigueta en nuestro gran caporal. Con ella podré quemar el nuevo de San Juan. extraterrestres se van de Dalí, dejándolos los es se van mirar sin saber qué hacer, pero a la vez Sergio se va a sacar una navalla de la pocha y va a piquear en la cerrada. Force field failure imminent. Ascapes va a sacar de aquel foral. Tenen que privar-los de cremar el món de San Juan. Ya pensarem en això dintres. Ara cal com ho podem salvar a Irene. Però hi ha un d'ells, com el farem? Manel se va xiar i es va gritar, que tartamequeando. Ni, ni, ni, miràs! Ah! Dos pulpos extraterrestres les apuntaven con pistolas láseres. Els quatre van a correr a amagar-se. Irene se va meter a ajudar als invasores Carlos. Ja se'n són. serán espantados y es agazapiaren a escape. No pueden cacegar más tiempo. Cal marchar a clamar el nombre de San Juan. Entre mis tantos boches, Evan trebabau la maquineta que es va apoyar a la nave. Van darle a un botón y van tornar a San Juan. que avisar a la para para aliens. Igual te tiene, no podrán hacer cosas contra estos bichos son demasiado poderosos. No tenían escapatoria. Pero en ese momento un móvil que ella trasbatió por suelo va empezar a sonar. Por el Tocaba una canción de Bustamante. te revienta. ¡Son A Escape, van a emplear móviles para hacerlos fugir del lugar. Y así no es basta. que van reventar dos es que van a enganchar. Y es que no van a salir escopeteados al suyo planeta. ¿Y qué van a hacer con el gener? La cogeré y la pasaré por la aplicación del rayo desmutador que acabo de bajar al móvil. La van a enganchar en la plaza y la van a apuntar con el teléfono. Irene va a tornar a estar normal. Evan salvado el mundo de